кирип бир эки кыргыз алып берип коебузбу атуш мен эми үйлөрдө ырдабайм да жок биз үйдө эмеспиз байке биз мончодобуз ата дейм кечкеле ушулар бул булар болбогондо сен болбойт болчусуң кызым ой тактаткыла 아지나 아지나 아지나 아지나 주를루장 오바이 수유고 바으나 아지나 아지나 아지나